लड़का हूँ जो बचपन से कमज़ोर था से व्यवहार से किसी बात नहीं आती न तो कोई काम सही ढंग से कर पाता मेरी रैगिंग भी हुई पर तब भी मैं कुछ नहीं कर पाया रैगिंग का अर्थ परंतु इन सब के बाद भी मैं कुछ नहीं कर बोल पाया कक्षा दसवीं में सब कुछ बदल गया क्योंकि उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा और मुझे ताकत दी लड़ने की एक बात कहूँ पहले मैं कुछ नहीं था परंतु अब मैं उस काम को कर रहा हूँ जिसको मैंने कभी हाँ, कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था पहले क्या और अब मेरे सामने चुनौती आएंगी आपके सामने भी Welcome to my destiny.